Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Tiara Mantik. Kali ini aku mau bermain puzzle. Yuk, yuk teman-teman kita main. Yang pertama kita merakit puzzle kuda. kocok lagi yeay lagi berhasil taruh di tengah betul pinggir betul tengah Ye, betul lagi terus tengah Ye, betul tengah lagi betul Peace. tutup pinggir yeay berhasil ronda keempat hasil lagi terus tengah berhasil pinggir Ih, berhasil lagi atas berhasil bawah ye berhasil terus ini atas berhasil terus tengah ye berhasil lagi bawah berhasil atas oke okay, berhasil terus ini bawah berhasil bawah oke berhasil terus tengah oke terus pinggir oke berhasil dadah sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman dadah satu dua tiga halo teman-teman kali ini eh, halo teman-teman kali ini halo teman-teman eh makan ya halo teman-teman ketemu lagi bersama saya Tiara Rokmanti Oke, fighting. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Tia Rakmanti. Kali ini aku mau bermain puzzle. Kok orang hitam ini? Kalian berhentikan loh.